maknanya benda yang disembah benda yang diiktiqat oleh manusia selain daripada Allah dia panggil tawhud belakang sebab itulah setiap orang Nabi menyeru kaum dia, umat dia supaya beribadat hanya kepada Allah ibadat ni adalah penting bukan duduk di semaya saja tak bahkan cara hidup manusia nak betul tak betul tengok di akidah dia dan ibadat dia lepas tu selain daripada tu kena takwa kepada Allah orang dia takwa kepada Allah menunjuk katanya akidah dia betul ibadat dia molek أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكاك إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ayat 16 sampai ayat 18 surah Al-Ankabut masuk kisah Nabi Ibrahim walaupun tidak begitu panjang sangat tapi satu cebih daripada dakwah Nabi Ibrahim yang ada pada zaman itu seru kaum dia beri peringatan ha kaum dia beribadat ataupun sembah selain daripada Allah dan duk minta dengan berhala sia malam termasuknya ayah Nabi Ibrahim itu sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat wa idh qala ibrahim li abihi azar dan ingatlah ketika nabi ibrahim sebut beri peringatan kepada bapaknya azar walaupun ada sebahagian ulama mengatakan bahawa azar bukan bapak dia tapi bapak saudara dia sebab nabi ibrahim hormat dan kasih kepada bapak saudara dia seperti kasih kepada bapak dia sendiri tapi Allah Ta'ala sebut sendiri وَإِذْ قَالَ, لِ... وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ لِأَبِيهِ maknanya sebut kepada bapaknya Wallahu'alam tak? yang bernama Azar hak pentingnya yang Nabi Ibrahim seru pada zaman itu adalah nak jadi manusia ni pakat bertauhid kepada Allah berakidah yang betul dan tidak menyeleweng daripada dasar yang sebenar sedikit belum pada saya nak baca terjemuh ayat yang ke-16 uh, nak unuh sikit ya dua ayat belum pada ni iaitunya kisah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Taala royak dua ayat ayat 14 dan ayat 15 ketika Nabi Nuh seru kaum dia royak ajaran agama kepada kaum dia sehingga dalam keluarga dia sendiri pun isteri dia dan anak-anak dia tidak mahu berime dan tak mahu turut. Jadi sebagai sikit uh, tambah kepada kita dah. Nabi Nuh Allah Subhanahu Wa Taala eh, ni saya baca di dalam at-tafsir al, uh, apa ni? Aisar at-tafasir bagi Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Uh, duk di muka li, uh, 953. Allah Taala menerima doa Nabi Nuh dan memberinya kejayaan maknanya wis selamat dia dalam uh, kapal yang besar bersama dengan orang-orang yang berime bersamanya tetapi anaknya dan an, uh, anaknya dan isterinya tergelar di dalam uh, air yang sangat besar pada waktu itu Nabi Nuh ni uh, sebut di dalam sini anak yang apa yang yang yang tergelar tu namanya Kanaan dan tergelar juga manusia yang uh, kufur dengan Nabi Nuh kecuali Nuh dan orang-orang yang berime bersamanya di dalam kapal lebih kurang 80 orang yang ada di dalam kapal tu bukan ne non 80 uh, dah lebih kurang ha tu dan Nabi Nuh ni adanya tinggal anak dia tiga orang. Maknanya bersama dengan dia tiga orang yang menjadi bakor besar kepada manusia di atas muka dunia. Yang pertama sekali iaitu Sam. Saya faham sendiri katanya boleh jadi Sam ni lah orang putih dia panggil nama Sam. Nah, Sam iaitu bapak kepada orang Arab orang Farsi dan orang Rom. Mereka itu adalah jenis Sami dia panggil. As-Sami. Ini ha, dia panggil seguguh besar daripada Sam tu. Dari anak dia, cucu, cicit, cocok. Jadilah Arab jadi Persia dan jadi Rom. Rata di atas. Apa? Di, di, di negeri tu, negeri ni dan sebagainya. Yang pertama, ya, yang kedua anak dia nama Ham itulah menjadi bapak kepada Al-Qibti Al-Qibti iaitu orang Mesir orang Mesir lama di zaman Fir'aun dan belum pada tu lagi ni orang Mesir dia mengaku katanya dia adalah orang Qibti dan sebahagian daripada orang Qibti ni iaitu isteri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah sebab tu orang-orang Mesir ni dia masih lagi berbangga dengan Gak apa orang Mesir yang menjadi isteri kepada Nabi walaupun pada asalnya Maryah ni adalah seorang hamba. Ha ni Ham adalah bapa kepada orang Mesir iaitu nya Qibti dan Sudan dan Al-Barir. Wallahu a'lamlah saya tak tahu katanya Al-Barir ni kelum mana negeri mana tapi Al-Qibti dan Sudan yang kulit dia tidak begitu putih sangat tapi pergi ke, ke arah hitam-hitam Lepas tu As-Sudan tu nama dia As-Sudan tu iaitu nya hitam dah. Ha tu. Si As-Sudan maknanya kon piu dam. Gitulah. Dan anak yang yang ketiga nama Yafith. Yafith ni adalah bapak orang-orang Turki dan As-Saqali As-Saqaliba dan Ya'juj dan Ma'juj. Ni adalah anak-anak daripada Nabi Nuh iaitu nya Sam, Ham dan Yafith. Tapi anak hak tergelar di dalam air yang sangat besar saat ni namanya Kan'an. Suk sekat tu ya. Tu hai takwi. Apa ni? Jadi anak cucu sebab dia pergi mati masa dia muda-muda lagi. Habis cerita dah. Ha, kita masuk di dalam ayat yang ke-9 lah. Dalam pimpinan Ar-Rahman. Wa Ibrahim. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim. Tetap kala ia berkata kepada kaumnya. Tuhan tak ada royak katanya sebut kepada umat dia. Sebab manusia sebab saya ada royak. Dulu belum pada ni lah. Nabi-nabi pada zaman dahulu ni tu hatta hanya kepada kaum dia. Manusia dia tak ramai pada waktu tu. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sudah pun ramai dah. Umat yang menjadi umat yang besar sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul Rom, Farsi, Greek, Roman pada zaman itu dia sudah pun menjadi gergasi. Maknanya orang-orang yang apa ni dia panggil kalau dalam bahasa Arab dia panggil empire. Empire maknanya anacak kejayaan pada Europe. Cina menjadi anacak yang sangat besar juga. Nah, ada Hong Kong ada ikutlah nak sebut gapo tapi nak ayat katanya pada zamir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilatih menjadi rasul tu adalah dunia pada waktu tu adalah sudah pun maju dengan kekayaan gotu uh, cara pemerintahan dan sebagainya dan tersebut juga di dalam sejarah ayat katanya apa ni Hercules yang adanya di Euro pada zaman itu yang duk retoh manusia yang begitu ramah kita selalu dengar ada Hercules kata lepas tu adanya iaitunya pada zaman belum pada tu lagi iaitunya Alexander dan sebagainya jadi nak ayat katanya Nabi Ibrahim alaihi salam dilatih menjadi rasul hanya seru kaum dia ya. tak begitu ramah Nabi Ibrahim kata apa tu? wa wattaqu. Semuahlah kamu akan Allah ataupun beribadahlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Dalam ayat lain Allah Taala ayat setiap orang rasul apabila dilantik duduk di dalam kaumnya dia selalunya sebut an'budullaha wajtanibut tagut hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan menjauhi dari segala tawud. Gapa tawud? Semua hal selain daripada Allah. Maknanya benda yang disembah, benda yang diiktikad oleh manusia selain daripada Allah, dia panggil tawud belakang. Sebab itulah, setiap orang Nabi menyeru kaum dia, umat dia, supaya beribadah hanya kepada Allah ibadat ni adalah penting bukan duduk di semaya saja dak bahkan cara hidup manusia nak betul tak betul tengok di akidah dia dan ibadat dia lepas tu selain daripada tu kena takwa kepada Allah orang dia takwa kepada Allah menunjuk katanya akidah dia betul ibadat dia molek imej dia cuci bersih tapi orang yang tidak takut kepada Allah Walaupun nampak dia orang ngaji Tanda katanya Bukan arti dia tidak berime, Tapi ime dia gonyeh ime dia tak kuat sangat Sebab tu takwa ni adalah kemuncak Dia panggil pon daripada Orang tu belajar Amal, pehe geti, Maka dia duduk di takwa Itulah nabi-nabi setiap orang Wayak hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan bertakwa kepadanya orang yang dia takwa kepada Allah nak buat apa-apa dia beringat dia takut takut apa tu takut hidup dia di atas muka dunia tak kena tak uh, eh, rusak lebih-lebih lagi selepas daripada mati takutnya azab di dalam kubur dan kena azab lamu dan beratnya di akhirat sikit lagi itulah yang Allah Ta'ala pesir kepada setiap kaum pada zaman-zaman dahulu melalui lidah Nabi-Nabi mereka suruh sebut lagi tu yang demikian yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk ni Nabi Ibrahim seru rakyat pandok-pandok eh, tapi ni kuamai ataupun memberi arti yang sangat dalai kepada orang pada orang eh, zaman itu dan kepada kita zaman sekarang ni. Ingat molek katanya kita kena beribadat hanya kepada Allah. Jangan syirik, jangan buat amalan-amalan yang tidak disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ayat yang ke-17. Nen pula. Royak pula. Tak sewa jadi gonye. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkah. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang. Gambar dah. Eh? Ayat-ayat pasal ni kalau bisa katanya kita kecek bahasa sie. Orang sie pun titam di dalam Facebook. Apa kita nak kata lagu mana? Orang-orang kafe hok semua beralo, hok duk buat rup go tu rup go ni sama ada benda toko ataupun gambar kat, ataupun sebagainya. Apa kita nak kata lagu mana? ayat Quran kita tak boleh susu ayat Quran kita nak pergi royak katanya ah, ayat ni ไม่เป็นไรผมขอข้ามนะครับไม่ขออธิบายตอนนี้อายะกรออายะกรอ Allah Ta'ala rakyat betul-betul lalu kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang maknanya manusia tu sendiri buat berhala manusia sendiri semua ia berpucuk daripada kisah Nabi Nuh sebab tu dia ada cium yung Orang pada zaman Nabi Nuh dulu, orang-orang soleh, orang-orang berjuru yang banyaknya beribadat. Lima yang disebut Wad, Suwa, Yaguth, Yauq, Nasr. Lima orang manusia yang tercacai duduk situ, duduk sini. Tapi bapak pok dia mati, anak cucu ni nak ingat kepada tok nenek. Hak pasal tok nenek berkat tok nenek soleh dulu. Mari kita buat ambil batu setokok buat buat buat buat buat pahak pahak pahak pahak pahak pahak pahak wih supo rupa dia pada asal zamir anak ni tak apa lagi nak tengok saja nak ingat katanya tak cek dia dulu tu hak ni lah hak berkat tapi mari rung anak cucu cicit cocok tak tahu apa lapih lepas pada tu lah mula semoh semoh semoh semoh semoh kepada tok nenek dia ataupun tok cek dia tak tahulah putuat hak rung mana Sapa di zaman Nabi Nuh tu Nabi Nuh tengok orang duk semua tak kum dah. Padahal niat tu niat molek. Pada mula-mula nak ingat saja kepada tak cer, hak juru, hak baik dulu. Tapi bom mari lang-lang semua, semua mitok, mitok, mitok. Ha itulah. Allah Taala dia tak sewu jadi kita orang-orang Islam ni duk duk duk duk rup, gi wak pan, go tu tak sewu gambar-gambar hak pasang orang-orang geligo-geligo jangan hidup tok dalam rumah sebab apa bila kita tengok kita ingat dia bila kita tengok kita kita ingat dia cuba kita gambar gambar orang tua kita tok nenek kita tok cer kita ha tu kita dah tengok dia waktu budak-budak tapi lah ni dia mati dah kita dah ambil gambar dia letak cerak nah bila kita tengok pak kita ingat dia gambar orang tua kita bila kita tengok kita ingat ke dia sungguh katanya ingat ni molek tak molek tapi dia duduk letak ha tu itulah sebahagia daripada ulama-ulama royak katanya malaikat tak masuk di dalam umuh yang adanya gambar fih ya? fihi surah surah di sini artinya gambar walaupun ada sebahagia ulama katanya gambar hak pasal toko hak dibuat pasal toko tu adanya bila kita suluh dengan pelita dia akan adanya bayar. Tu dia panggil gambar tokoh. Rupan tu lah. Tak siwi ada di dalam umur. Ada khilaf ulama di antara gambar yang kita pukul dengan, dengan muka gambar dengan gambar yang kita buat. Bukan gambar dia panggil rupan yang kita buat, buat, buat, buat jadi rupa orang dan sebagainya. Mari dia letak. Tak siwi ada benda-benda bahasa itu. Sebab takut we, takut hati kita terikat dengan dengan tok cer dengan tok nyi, dengan orang tu dan orang ni sebagainya. Atau ha, kita masuk semula dah. masa nak habis dah. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang. Okay. Tidak menyembah Allah yang menjadikan segala-galanya. Maknanya apa mung duk buat? Buat sendiri, sembah sendiri. Lepas tu mung tak beribadat kepada Allah. Yang Allah tu lah buat segala-gala. Buat mung sendiri buat bukit, buat langit, buat bintang, matahari, dunia, buat semua. Buat apa pun tak sembah tu. Ha ni nak ayat katanya latik manusia ni. Latik iaitu nya nak tengok benda hodok depan dia semua. Dia tak si semua, tak si ibadat benda dia tak nampak. Bila kita cium yong ayat ni dengan kaum Nabi Musa, hak Nabi Musa bawa pergi selamat dah daripada Firaun pergi duduk di tebing sana. Ada sebahagian puak Nabi Musa ni apabila dia pergi tengok orang duk semua tak kong sana. Ha tengok. Orang duk semua berak berak berak berak berak berak duk semua. Puak Nabi Musa dia kecek dengan Nabi Musa. Hei Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, acu buatlah seko. Ha gitu. Acu buat tak kong seko. Kami nak sembah serupa dengan puak-puak tu duk semua. Nabi Musa mengucap panjang. Apalah mung ni? Aku bawa puak mung wis selamat dah daripada Firaun. Aku yakin katanya puak mung ime kuat dah, yakin dah. ผ่านการทดสอบdah. Tapi buat apa duk jadi glewing lagi sampai kau nampak orang semua. Tak kong buat nak semua ketik. Saya biasa duk royak acak-acak kali. Iaitunya boleh sahih timah tipai Kaabah yang cuci bersih daripada tokong pada zamin, zaman dulu tapi buat apa boleh dikeliling Kaabah adanya tokong sebabnya orang Mekah tu sendiri namanya Amru bin Luhai dia pergi di Surian dia pergi di negeri Syam dia tengok orang dia semua tokong tengok tengok tengok tengok tengok sampai keserah dalam jiwa dia eh Tuhan sungguh lagu ni Ha tu dia dia gambar katanya Tuhan ni pasal kena duduk depan. Kena sembah dia, kena tengok mata dia, perhati molek. Amru bin Luhai apabila dia nak kelik ke Mekah, dia minta tokong daripada orang Syam. Nak buat kelik saya letak di Kaabah. Sebab dia tahu katanya Kaabah ni tempat sunruam orang mari tuk saratik. Singgah situ, singgah, singgah, singgah, singgah, singgah. singgah dia giltok tokong bila dia mula-mula giltok tokong di, di bucu Kaabah orang tu orang ni orang tu orang ni pakak mari nak letak belakang sebab apa? sebab nak jadi tokong tu berkat mung letak aku letak sampai ke buka pintu Kaabah letak tokong penuh dalam dalam Kaabah ni nak ayat katanya latih otak manusia dan pemikiran manusia hak pasang cemar karut dia berasa katanya semua tokong tu lah nampak saksi dalam hidup dia. Lepas tu Nabi SAW sebut di dalam hadis katanya, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik kembali semula semua takkum. Ni Nabi ayat di dalam hadis sahih. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan klik semua takkum semula. Lepas tu orang yang ada imej sikit, sikit sungguh. Hak duduk di akhir zaman belum berlakunya hari kiamat panjang dah eh? ayat yang ke-17 tak ada nak terjemuh habis Insya Allah kita sambung esok semula dalam kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya beberapa ayat selepas daripada ni masih lagi duk ada di dalam kisah Nabi Ibrahim wallahu alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh